ihr noch ein bisschen Chicorée gebrauchen? Chicorée aus Sachsen? Oh ne, Chicorée aus Sachsen. Der mag Ausländer nicht, aber sonst ganz lecker. Danke. Willst du bei uns anfangen? Ja, hast du noch Platz hier für ein Paket? Zum Decken muss man sein. Hörst du? Sauma halten. Ja, süß. Sehr putzig. Ja. Was sagst du uns jetzt damit? Nicht. Ich muss weiter ausliefern. Was ist denn das? Danke. <laughs> ich dachte, du bettelst. Scheiße! Pure Hässlichkeit, das war ein großer Spaß. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Jemand. Ein Riesendank geht natürlich wie immer raus an die ganzen Patreon-Supporter, die das hier überhaupt erst möglich machen. Also danke für eure Unterstützung. Wenn ihr bei Patreon Supporter, dann kommt ihr in unsere Telegram-Gruppe und das ist ganz toll. Oder ihr kommt mal bei Twitch vorbei. Ansonsten benutze ich halt äh, diesen Strick hier und dann gibt's gar nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ha, frohe Weihnachten und die ganze Scheiße.